Bienvenidos <laughs> al primer episodio del making of de nuestro segundo álbum. Este es Joan y es nuestro batería. Ahora mismo acaba de acabar las baterías y nos va a enseñar el, estudio. dicho el estudio? cabe destacar el cambio de sonido, tanto por parte del equipo técnico, mencionar al Sótano Studio, que ha invertido muchísimo esfuerzo en, la elaboración de una nueva sala de grabación, lo cual ha sido realmente sorprendente. Ahí está, ahí está la sala de control. No vamos a entrar porque el tacho está gritando y nos va a pegar. Ni más ni menos. nueva sala. Una maravilla, sinceramente. También mencionar la importancia de Ángel, el batería de Pellicana, que ha, sido muy importante a la hora de las afinaciones y, y el tema de los ritmos. A diferencia del CD anterior, pues ha habido una gran evolución en el tema del sonido principalmente por la adquisición de materiales de mayor calidad, sean en platos, baquetas o parches. Mirad qué poquitos cables, mira qué poco, qué pocos cables. Muy pocos. Muy pocos cables. Voy a destacar principalmente la marca de Zultan, Simbas. Ha sido una adquisición muy importante y, y la verdad es que ha tenido un comportamiento muy bueno en todos los ritmos y con respecto al sustain, a la batida del plato, estoy muy satisfecho con estos platos, la verdad. También un crash en particular, que he adquirido por parte de, Morgan Mallets. Es una nueva serie que han sacado, conocida como Mármara. Tienen un sustain muy contundente, una batida muy dura y está muy bien para el estilo que estoy, interpretando. Y finalmente hacer un, pequeño detalle en cuanto a Murat Diril, que es cierto que me han sorprendido con una campana, con una Bell Black Sea. Eso es todo, amigos. Eso es todo.